nebava mpandika ebitabo byange ti abantu benali ndabye abalina obugumiikirizaeminesisa erwadda nga logi yali awo omusaye naga ni logi sigitunda ngaabagenda mu kanisa n'abalaga mu logi toyawulawo naye n'atakunga bantu kugikuba kugijjawo okutuusa katonda lwemutwala mu banka eh. sente nezimulema okuzaayo nimijugula wiringiri kati, hey, wiringiri. kati si banka mm, kati banka sebo na yesu inga mga kunga abandu nti mjuuche mm. ati mwalibadina mkumera abalala mu Uganda benda babaina tolerance be wandegea ejimu kumezikiti ejisingo obunene abambadia aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, ekimu eh, ku mizikiti ekisinga obunene ogwa kasule hmm. guli wandegeya pooko joyinti esinga obunene mu uganda eri wandegeya tewali yali atemye munne weri eh. awo eh, kumpi nnyo era abaana bemakerera bonna bawenyako kankobol abaana bemakerera bonna bawenyako bedimanga nga bwebali embizi bwebanywa soda bwebanywa ebintu byabantu abasajja bembizi nebasalawo bakiteekamu obutwa nsiina hmm. mwana alina munasale oli enyama yange olya yaki nze nowange eyabbi sente zo hayalatedi security bantu bagenda okulya embizi erimu obutwa yes kubanga eyo arrogance si nze kitaawaku mu masente ez'okulya mm. nze omwana owange ne mu nasale tannatuukamu olabagirya olabagirya bwebeddima bali embizi baali balinyeewo bambuulira nti tugenda giteekamu obutwa tugenda giteekamu obutwa abaana baffe fetetuyina nabaana nti abaana baja eh, bali embizi hmm. yaffe so tolola ensi is very important kati fe tuyina kyetuyita omusajja mawe yagamba pulezidenti yagamba nti olutalo mumambuka ga uganda lugenda kuggwa kubaza alien nali nsibye naye sente nemuwangula ntosobola kubako ne myezi mukaaga mm, nako milioni yo eh, atemu zali mekanzi eh, eh, nibamugamba nti bwona omuwa sente ajja kubeera wakitalo nnyo bikirabaga muleete likodi bwemba nasiba naye sente muzimu kakati mao yagamba pulezidenti yagamba ti kibadde kiremezeza olutalo mambuka ga uganda nsiko nyingi eh, ah, pulezidenti nagamba nti omanyi era ekintu ekyo kyokola mu rainy season hmm. mu dry season amagye ga sudan gakubanga spra enkuba bwe yatonyanga spra nebakuba nebazaayo yagalanga hmm. mawo nagamba nti okuva museveni ebyokwekwasa lwebimuweddeko olutalo lujja kuggwa etugimulayitire yagamba nti bwolaba kati yekwasa nseko olutalo luwedde aluwangudde kubanga kubibyo kuwasa byonna bikoze eki biweddeyo kakati gobwolaba abantu abaali bagamba nti gavumenti ejeko pologulamu zange tesobola zijjako infact kyebatya they believe gavument pologulamu zange is the source of information for the president thats why they fear them and i think noza nakyo kyali risk kuba bwe bazijjako era balagira ddala abantu bebubuyogerako two katonda nanyamba mm. akasajja kalaga kaliisa ten biliyoni bwekati nekamukubirayo teyazi te kwatako katema yakagoba neku tv nzerezi namazina mudiro lyange kuba namugamba ten biliyoni zoyogerako mm. babadde baziretera nze nembategeera nti mulimu gurupu yali yagala uzikima ate embatireyo aisa down hmm. nimanya nti eh, bajja bazikime kasajja kaavu nnyo kalya buli wamu kaavu obwavu bukali bubi kaali kapulaani nze ne banne waako nze mbawulira nze mu byuma byange mbawulire era na zino kazitutte banne waako bakagambye ziriwa I'm tired. I'm tired. Don't ask me about that man. Kalisha was a fool. Linda kota bale. Eh. Utu wamba 10 billion. Eh. Ama banja ati ya bako 5 billion mu bank. kati oyo omuntu lwekitafa amabanja mayitirivu agati nze gwe ekyokubiri gwe rediyo yo bwogigaana oba tivi nze nfunamu kubaga kati oli oli anoonya source mu tasasum that the president gets information within the programs hmm. tamper with them you are knowing who chitegeza njele presidenti kukukiza kukunyiza chitegeza eh, hiruluku for the same information somewhere kubaba unaba collation chechimu can you turn it down no I just go chema kusaba hey eh. kubanga po chema gamba kaka nipo yogere chigambo ngeji how can a leader of a country rely on programs echo na chanti nangenyo but president kuba gaya kuba mchega nyo president haina eh, intelligence haina eh. special forces haina eh. cma haina iso haina iso haina everything gwaloza ntipa ino buongo mtuwe uinzo kuba mtu kwa mauli mu new vision nti president wa mguze vya pebifu mwenyeze siga soma ndaba mitu na garabye ee kakati kakati abamuga abakuga abakuga nti abakuga nti akadiye oba wakanya naye byapa babikoze kati ate biriwa kubanga what you see they are fighting each other in government in its state house how, how does the president buy land president abamulinanye basala sengenge ye ente ziri ebintu byabwe kakati n'aba state house bafuniramu nti ente bwe ziraba bazisumuludde muzeeyi abantu twali bagenda mumawulire ntubacompensating that is a source of money eh, abantu webasala senge eh. entere zirumbe wa eh. kati ate abastatehouse bakolagana bano to compensate them nabababuuza wano nalina mu state house nembabuuza ti lwaki muzeeyi buli bwaba atambula tatomeranga ku mbwa atomera mbuzi kuba embwa mu compensation teriimu walabeko hmm. president nga atomera embwa he was stray he was stray eh, eh. atomera byasa sula basajja beba kamukwesesa ndi security it is dangerous bedirakana ni bakebasa mugundi nikasula kasemotoka esooka eyitawo neyokusatu kasula yembuzi bwebaka wano mutrenki aa ah, ah. gamba abatomereddwa embuzi nti mujje muzikime ah, kati awe yagamba iso awo bagagawala teriko accountability embuzi kakati today niye kishipekiti haa za milioni satu milioni tano embuzi katibuzi yo senti za jigenda ku itakako mbuzi tipulezi tuwelegi na tiso mbwendo baka mtuwalo chinano ee chawa ato kujitule sebo embuzi ya tracing wa ama antu nti iwa iso tracing embuzi embuzi baya vude mairo chikumi disensi ya eh, yoye yoye <laughs> eba yakukyala ndiso owaiso yetaga nga baganda bakuganti abaganda bakuganti embuzi lwefa lwemanyibwa nanyiniyo so you cannot fail to trace a goat tikiriyo yes kakati but they end up fe batuletera obuzibu abalina amagezi nti does the president go and buy land nga gyagenda nga gyagenda he uses his assistants there must be people running his private estate hmm. kakati hmm. how did you pay and make a transfer because when you are talking you are talking that all of us have never bought land or anything how can you pay somebody without transferring eh, eh, into your names era ni mu register ya lands eh. akole chapu ichi yes. mumanyaga aha echo nacho chako tu aha nebo biba bibiri due diligence nebo biba ebyapa bibiri mm. abasajja jo baje wange ne bangande wae gwalwanira abantu ndi akatalike nakawo kalaba basajja bala bavamu compensating a billion ya bilimu nana ti nebo yali akole endagaano Eh, eh, ayina ekitundu kyatasigaza nembaga muve mu nyumba yange mujja kulwaza embwa zange obusiru bwebaalianti bweyali akatale kaali kakomawa the negotiators okusasula basajja balaba hmm. how could basajja balaba think at that time nti walibeerayo compensation endala nasigazaako kino eh. bwe yali abasasula empanyi zaali zikomawa nga bamusasula luli yalowooza ddi nti akatale kali gaziwa akomewo ogwokubiri kuba yakomyewo ekitundu kiri tebakigula busiru bajja kusiga embwa zange obusiru kubantya nze obwongo obwange tobuteeka ku ebyo kubanga nkubuuza nti diligence eh, do you believe ate sigwe gusoose omusajja atunda enyumba mu state house state house n'egigula na, ekyapa e, e, e, e, kiri wa mulala bali ndambu ate compensation eyokubiri waliwo akayumba kali kugotagadi ya president omusikookere eh, uh, house mm. ako oli yakabaguza nabagamba nti mu myezi mukaaga bwemutamalayo sente zange ziri zibapoteya naye ngaate abasasula sente bebali be mu ndagaano mm. sente zaggwayo kaddayo ew'omuntu Eh, eh, sente baali babanja meka ezo setausi zetalina yaha meka ila kayumba nanyini kwa yakadija government yepangisha mpangisha kubanga ujoko banu na yemu naweza nti abo babi do you think these are thieves nti echapa cha setausi hmm. ntebe tabama nje chiri nti eh, nambole kubaba debabu watu square miles nga batade yaba even when you mention nambole hmm. nababuza mm. ndisinga amagye gaffe gaba gagenda esomalia nitulaba ekatwenga lolina lolezit kakofinis wa dasit mean kakati if you are sick nga mulina mu covid-19 olina aga nti abalwadde tebatwala nambole nambole means what nambole mass. yes mass. Nambole means mass. mass ku lunana ye mass ekitegeeza ayagala kubba nambole Eh, eh, eh, what about if you get an intelligent man like me mm. nenkugamba ndi waliwo ekitundu ku mukaaga kinene nnyo mwakigula ekitundu ku mukaaga mwakigula ku mukaaga wano wetuyite ku lwentebe tomanyi bwe baagula okuteekawo eddwaliro eri omulembe ne gavumenti negalantinga trillions uwo ni lubowa hey. kati yo mukazi mumusasula tewali kikolebwawo mbwe ekyapa naye mmwe muli basiraamu <laughs> mubabbi bano ate mazima gakatonda mubabbi bano temuli musiraamu omukkirira tayinza kubojjibwa musota nebo wali ba emirundi esatu nebo wali bawo kakiiko nga kazi bakupiikapu babaleeta nabagamba nti it would be better to encourage a woman like bagameire killing yourself before Jose regime comes eh, bamgemerere nabavunukura vunukura ne bamuvuma buvumi nabavunukura barukutana ne bavuma mbumba de muongera ah, ah omulwadde omulwadde bwazire dagala abanyiza dokita bamugemereire okuba okuhandika kati yes chiyamba ko abantu okukata yes nti bamugemerere abani se nalago bubi nti kutesha yagenda mu doko ngabukenya musibe nagenda mu doko ubyachogamu yeye aonera mu doko nebaleta legal argument nti akaofisi yaigigitere nebakiyitako kutesa escaped why it was under it was under a friend regime mwalina amaanyi but was drugged to the dog ngenda nembabuuza hmm. nti if your biological mam denies you food because of misconduct what would the state mam do to you njoka ya kuzala kumi mele hey. Eh. kubanga uisa bubi uvakati mwa ugeribi obusiru mm. ato bubali bumuni wa kukachiku ngeise kungani because the kachiku rubi there whether you want it or not the kachiku rubi there maybe government in the tuva rame nga eh. baba yola kuma na madoko likabwe nobu jozi wabwe ngato cha ine inzo kubera mwero wechi sanga president msebe nkubwa nekda government in the lady dako nkugami nti nsonga bazi kugwako mm. walibera wa ayogera mu Uganda naga nti abaana basomere bwerere ne bamukubira mungalo kubanga chi basoma ekyo kyaggwa tutuze chiza mabiga hey. ya Trump unka agamba okole ngudo mu America mu America wali wali wali kole anti chini kubulira anti museveni miaka jito jakoze ebintu wa imazeyo tugenda kugenda mu democracy and, and the more you democratize it becomes katemba nti bajja kuga kati shebagala yali amanyi ku mulembe gwa amini nti alifuna obuwagizi bw'abantu ne bamudisqualify nga nteyasoma eh, ah, eh. the more you democratize the more a country advances it becomes katemba kyembagamba nti mutugamba mbusimanyi obutabanguko mu maka mu mbuli ey'amaka g'omutegeevu agatabuse Kono mayumbiri mmiri rabibu. No baba ne mitwe cha baba bakaza ababuli dwe byokola. Baba tabangu komaka, ago maka, ago maka give me one. Give me one amaka musajja itwa semaka ya yamye mukazi we mmero be yadusa abantu. Baduka. This has been their practice. <laughs> Baduka mmeri uko. Hey. Umanyi waliwo mwana. Mama mm. yali amutwala kusomera. nalaba abasajja abatikkula kasooli abatikkulaki omwana n'akaaba nti hmm, baba bwenyabwenya mama yamugamba nti baba bwenyabwenya bajja baagala nabali abatudde kyekibaleese balinga bw'otasoma ojja kufananangaabo hmm. leka muwiringire nti gwe kasolooza nti ebitabo bizitowa okusinga enkokoto enkokoto girinde sibumata gani bitabo kati olina enkokoto olinde enkokoto anti enkokoto anti bitabo ekisoba okusinga enkokoto hmm. kale kumi namunana ngaenkokoto ekitaano yes kwakati lwaba kutaano so nti omwana oli yalowooza hmm. nti bano bakolaki kambabuulire eh. there is a kenyan man kati yafa bamwyitanga nicolas biwoti hmm. biwoti buli kibi kyonna ekyakolebwa mu kenya nga bakigamba biwoti biwoti yali atudde n'omusajja eh, omusajja yali musajja wa mwenyeri betotomaani eh, nga yawasa muju naye nga buli kibi ekiri mu kenya assassination zonna anti nga gubawaize era ne batuuka omwe yamukubako mukkomera mwe yali musajja yakubako mukwano gwoyo mukkomera ensi ekkakkaneko biwoti bamuga nti wanda aresi yali yava nabweru isit efuluzidde ngaabuuza abaserikale ezikyefuluzidde nti aa ezi ziriyo haven't you looked at, at the calendar? This is real. The president has directed us to arrest you. The, the total man, never back by Massimo, Gabaku, the popular Zamori and Nicholas Water has been arrested, destroyed their phone. They, couldn't, they couldn't believe it. Then Nicholas Water, he did Chimubanichatalina. Whenever it was alleged, Nicholas Water was more getting a case, Gambo, Gaita, about Molded. ngabaga nti mukiwandiike nga bakiwandiika nga batwala mu kooti nga abawaabira yeye yabawadde nesente kooti nga eruulinga nti siye kati by the time the canoly jim went all of the cases against him had been taken before court ngaagiwangula damage talete yetakusaba damages abawone tibalina bwongo bo balowooza kusayira ensinga haw bakuwadde ogaba enyama mulumbe ogaba emmere Mm. noga nti tebayo mwogeza yogera kubya mmere wano nga bobayita bobakuwa sente mm. olumbe baba talidde kwe gamba balya kuba enjala tebaluma kuba tebogeddwako analysis yo tamale eraga nti eggwanga litulimu lina a very bleak feature nungi nnyo e, ebintu bnbirekanga ekikyabasibye wano biri ebintu ebyo they are two things kiluchas mibani e, uganda e, uganda chicha ajiremezao mtu mm. museveni acha ina support ya abantu na bagama ni orange na bawe chokula bitako ni mbaganti omukazi step mom yadira omwana gwata za rumurungi na musige dakali yechiso na yaba jokugeza banga ni mm. Mm-hmm, umunu wadiba afana na bwati na iti yetaga samona ono yiitooka kintu kimu kumunaaza naddamu naalabika bulungi the sweet has took the smeared one nembaga nti whenever people try to smear the president including their close relatives by doing things that are not dunable mm. in, in a society the people look at him nebaga nti is innocent era muwanga yaleeta analogy nekiwandika mwakatabo mwanga yagamba nti ewaabwe butambala baaliwo ekyalo nga bakibba nnyo emmere kimwanga kivumbi kwekyalo hmm. kwe kutula nekironda omusajja minaani akuume ekyalo naye bagenda okulaba ngaebintu byebyongera okubbibwa naye nga minaani mwali bagoberera obuufu nga bulaga wa minaani egwe e, baleeta okukuuma kakati nga ye gyaliko nti e, e, gavumenti yennimiro bannauganda balonda omuntu omuntu eh. omukomye go bateka eh. go bagoberere byo bubya eh, wa muntu oyo yabigenda wo bate go barundo kumecha ejalo ne mugamba muwanga one by the time there was a consensus on the butambala village that minani was the most upright person to guard, to guard your gardens that's very important because he compared others before you before village reaches a, a, a consensus mm. Two, how could you complain about Minani's uh, uh, uh, footsteps in all, uh, around the garden? In my opinion, it was a sign of vigor. Mm. The, the man yali akuuma hmm. kubanga mwali gambye yebaka bwebasi but if you see minani's footsteps everywhere uh, ah, is an indication nti minani nimira agirambula ali mu charge hmm. eh, hmm. two that's the third one now. Hey. Eh, eh. Mm. how large was minani's family eh, at that time eh, mm. did you search Milanese family in house kubanga bwentegeera nti yabbiranga ki thats a very, question, a very, very, very fundamental question minani yabbiranga ki did yava eragi famire nti baana be bangi hey. Eh, oba waliwo abaava nga kampala ne bagula ebintu ebyo the village did not bother as village as do mm. they read it but na yamba ko nimugandi muwanga analogy yo mfuku mu 7 e yabi nani yagano kwa praying eh kwanga binani alini charge hey. Eh. binani alimwa credit bwana hey. Eh. watu wana kuchano hey. Eh. yovora banga akuma hey. echo kubiri wale mokola assessment hey. binani hey. obunene bwa bwa nkana hey. family yali apira hey. bocho bo suza muwanga chivumbi obwa sanji binani hey. yababaka ibi hey. kubanga reasoning hmm. abantu bano bonna ekibatiisa bagai nti nebagula n'abantu sente bakola kiatinasese aba top radio bampita nenkola programu mm. ku saa kumi nemu nebankolera essimu ti management nengawo kirungi nnyo sikuwa abamisango mukooti nti nedda ize manageriya problemu nti nenkwata essimu emubweti mukyuma kyange minisita ngaakubidde ssenyonga ate ekyuma kyange kiretrieving information eminisita langa kubanga mchimuta tegira mm. it was eh, Monday the president had directed a full scale investigation of COVID-19 funds niba papa mbunze eh, eh, mbi muwa gagamba mbunze mbi muwa nika gamba nakakupa nga gagamba ndi akedi sezigenda kuguru wawo wakabuli ya kakatambi yako mbumpa hmm. ndi akedi sezigenda kuguru wawo amabanja galinye babi batwale kuba twabawola sente sente ze twabawola ne bazikozesa twabasanga bazimba masaka twabasinga basamba so, jinja so akedi obutazigula wo hey. was now not a yes. ah, ah. kati nga kigenze pass hey. kirimba ntibazitwale nimba kuba meeting neva duma era baagambye mbwe ekyo president to change towards egundi ntiyavu ntinje nabi mugambye kuba bogamba hey. Eh. jacket zile eh. ku gulwa hey. Eh. kati goroza kujagenda nanyina hey. toroza kutamali anti gwe mbagamba hmm. nti mafia does not solve a problem mwe mutajimanyiko if e, e, no mm. bagezi nyo bagezi nti president izo lunakulu ya gamba mm. these are my scientists nze tusoma speech ezo propaganda you can understand somebody is someone over speech mm. the president all along had been saying we as cabinet we as cabinet the last national address yagamba yagamba my scientist mm. n'abali falingako museveni yali amaze okusima eringa era ati nti ah, bamafia baali bayingidde ba scientist bamu nedda ah, chairman waabwe yani bamuyita eh. dr misa ekiwayingealiwa eh, anti abitubuulire kuba ye museveni yakyetikula yali amaze okutegeera nti bababira babiddemu agakiko kababinadukanakirekera eh. bana abakazi ababiri nayeba obimubuuza bibyekakati okitegedde ekyo hmm. kakati ate bannaddiini bwenaabakubira akaabwe why they don't want the churches to open not because of coronavirus they have fears that once you open the churches the summons will be full of demands to account for the food and the relief and the money. So president the, see atacha. Ah uh, ah. Uh, Tachiri ku president seven. Ati anna bando na bato vayi. Kubango uruwa hey. kwa president seven. Yes. Ya government but the kanisa bagay hey. sigira zigara. Hey. Ye si ye. Eh, eh, ah ah. Si ye. Era na agama nora. Attribution. Era wa mula eh, ba. Hey. Kachira vika. Hey. Tabi kiriza. Eh chari mchua andiko. Nena chongera kichika. Ah ah. Banadini bano. batule naba hey. Eh, health eh, hey. Uh -huh. national task force temujja kutula nabo ba balabe baba wambadda eh, bagamba nti inabsense of political rallies mm. inabsense of political rallies people will be consoled mumakanisa because the churches the churches will alternate for rallies kati bano njagala okukubuulira pulezidenti museveni bwanakola atya eh, tugenda kufuna laalizi mu uganda abasajja batuula eh, kankubuulire olunaku lweggulu hmm. nakutta olupapula lwa monita nenduyuliza ku gundi ku social media nendukumako omuliro nembalagamba bamulukumeko omuliro waayi era omusajja yadduse emisinde najja ku ubc gyatajjangako in their meeting in their meeting mm. they said nasoma esitole ya monita mbu ababodaboda abakuba ebintu muba hmm, eh, people power nenkwata olupapula lwamu nenduyuzayuza the author of that story is the one who is involved Mukube and the monitor knows it. Mukube muruka. I have ba, I, I, I, I have recorded niti tuachikoze tulibubi tuawole abantu sente ababoda